толгонуудыг оо оо оо оо аа яа санях бас нэлээ сайн толддог юм биш үү сая сая ямар азар аа юу ороод ирвэ аа оо оо оо чи ямар амар гацж яана өгшөө арай л амар гацж яана чи бас юу хийж байгаа юм Йоо, за тэгэхээр э, өнөөдөр болохоор бид нэр Skywars дээр нэг жоохон тоглоом тоглох гэж байна. За тэгээд э, юу ч гэсэн би өөрөө гэсэн аккаунтыг авчихсан. Тэгээд баяртай байна. Тэгээд өнөөдөр нэг жоохон Skywars тоглолт юм уу гэж бодлоо. За тэгээд enjoy. За би тоглоом тоглож байхдаа э, ярь чаддгүй. Тэгээ ярихаар нөгөө нэг юу ярьж байгааг нөгөө нэг төлөвлөж чадахгүй. Тэгээд балаараад байд юм аа. Тэгээ тийм учраас би нэг ярихгүй бах. Тэгээ юу ч гэсэн тоглоом руу анхаараа тоглоцгоё. За миний хэрэглэж байгаа texture pack-ийн нэр бол Huawei Infinite O. Оо. Аа, амцэг. За, за. За бүгдээр юу ч гэсэн ийшээ очиод тэгээд тэр залууг Оо. Ooh, ooh, ooh. Oh, combo. No. Оо. Уул нь би армуурыг авчихсан чи өөрөө унаад хөвчлээ. За яах яах. За бүгдээрээ оо оо чи чи оо оо оо оо оо за оо за оо за оо ээ за гой оо гой гой за оо гой гой гой гой гой оо за гой гой За энэ бол ерөөс life easy шүү дээ. Оо чаавас. За нэгтгэхтэрэ жоохон ансгуутчлээ. Би бол Scammers гэдэг нэг тийм амар муу тоглодгоо. Тэгээд сая тэр чэсийг авсан бол уулын яг жижиг гэдээс юм л та тэгсэн чинь хүчлээ. За яг байх. За тэр чинь род байна. Get. Get. Сайн уу? Юу вэ да? Юу вэ да? Ажил төрөл хавл. За за. Энэ аль хэдий явцсан биш шүү дээ. Хамаг юм авахаагүй хайш явсан юм бол. За үз бүгдээр энэс энийг аваад сайхан туунаа. За юу ч гэсэн энийг ингээ явж хахтал тажгүй шүү. Тэр залуу юу игээд байна? Би тэр гол руу очих уу, тэр залуу руу очих уу? За тэр залуу руу очиж. Гэс бовдож. Ээ ямар суугын бэ би. Оо за сайн огш. Хэвэн. <laughs> Уушлаараа би ясаа амтсангүй за за. Оо. Оо хөөх юм. Чи яаж гоё? Одоо би өршөөг аван зойч юмас. Өршөөг чамд авч чавас. Аа! Аа! За сая стеж их зөвшөг авчлаа да үргэлж явд. Би бол нь удлагаас оо өгчих бах туу. За зөвшөг авч чадахгүй бах гэж үзэж чад. Авчдаг шүү дээ. За бүгдээрээ одоо ийшээгээ яваад за мэдээж хамаагүй юм тууцсан байна. Тийм учраас тэр шууд тийшээгээ О. Аа, зүгөө. Оо, чил үлссэн юм уу? Аа, тэгвэл чамтай нэг жоохон тоглоо. Оо, оо, оо. Тийм муухай байхгүй шүү. Тийм. Оо, за за болол. Оо оо заац оо заац. Заавал бүгдээрээ Чүнхээр надтай цулдах гатах юм уу? Оо. За яах яах. Окей гинэ. <laughs> За санийх бол нэлээд ажгүй тоглолт байлаа. За одоо бүгдээрээ 3 дахь тоглолтын дээр ороод ирсэн байна. За би ч гэсэн 5 тоглолт хийх юм уу гэж бодож байгаа. Одоо тэгээ юу ч гэсэн өөр хүмүүсийн аккаунтаар тоглоод тэгээд алдах юмгүй гэж бодохоор бас нилээ сайхан байна. За би гэхдээ шинэ аккаунт өөрийн гэсэн аккаунт авсан ч гэсэн аа зөвхөн Minecraft бас тоглоод байхгүй. Тэгээд хүмүүсийн санал болгосон гойго тоглоом гэдэг. Оо! Оо! Оо! Оо! Аа. Яа, санях. Бас нилээ сайн тулддаг юм биш үү? Сая сая ямар азар аа юу ороод ирээ. Аа. Оо оо. Оо. Чи ямар амар гатж яана өгшөө. Арай л амар гатж яана. Чи бас юу хийж байгаа юм бэ чи? Би өглөө ой. Оо ардаас хин ороод ирээ. Ой. Би явлаа ой. Өгшөө. Амрья. Амрья. Би би өгчлээ. Би өгчлээ. Би өгсөнгүү. Oh my god, юу болоод байна? Юу болоод байна? Oh my god тэр дахиад нэг хүн ирж байна. Яна. Ирж шүү. Намаа бүр алах нэ. Аллаа л та. Алчлаа л та. Аа. Оо. Яа. Sharpness 2. Саний хүний асуурд ямар хүчтэй юм бэ? За амиа юу ч гэсэн дажгүй нөхчих шиг боллоо шүү. Ер нь PVP тэгэхэд дажгүй бэлэн боллоо. За. Отин шүү дээ. Оо! За ондгүй шүү. Онч <laughs> тийм дагуулна. Тэр одоо юу гэдэг? За энэ надтай үнэхээр туралтахыг хүсэжээ. Надтай тултаа дэмийлэх тагшоо. Ер нь их тийм гоё болохгүй шүү дээ жоох нэг эвгүй юм болно доо. Тэ яах вэ чи тэгээ надтай тулмаар байгаа бол тэгээ болно шүү дээ. Энд перл авчвал баярлах гадах юм аа. Даанч удаа. Таарлахгүй юм шүү. Оо цацч ороод илээ. Сноубол хааллаа. Сноубол, сноубол. Ээ. <laughs> Йоо ингээ бүгдээрээ дөрөвдөг тоглолтын дээрээ ороод ирчихсэн байна. За. За энэ хажуу талын хоёроор жоохон сонин нэртэй байна. Тийм учраас тийм амар айгаа тагцуул болох. За. За би энэ скинийг болохоор э, зүгээр яхаа э, гой харагдаж магадгүй гээл төр төртө хэрглэж байгаа. Тэрнээс биш энэ бол тийм амар гой скин биш л тээ. Тий тэгээд аа нэг зүйл гэх юм бол тэгээ хэрвээ дээшээ харах юм бол ингээд тэр дөрв гээд нөгөө нэг хачин царай ингээд тэнд доор нь харагдаж байгаа. Тэрний их гой санагдаад. За голд найртаа нэг эртгэн шиг идчих. Тэгээд цат оо сайн өгшөө юу вэ? Оо, оо, цаанаас чи, цаанаас чи, цаанаас чи. Оо, цаанаас чи нөө. Цаанаас чи гэдэг чинь. Өтөби явла баяртай. Юу, яг нам алхаж шин. Йой. Тэр намайг их биширж байна. Юм надад сайдсан биз дээ. Бүр тэр болонд. Йоо, тийм болыг ин. Тгий тгий тгий тгий. Бол ин сайхан найзууд болоо тэгээд гоё. Хоёул сайхан найзууд болоо заяа. Би ихтэй чамд итгэхгүй л л та. Чиний над над юу суурт чинь амар. Оо. За за. Өөрөө л хэлсэн ш санийх те. Надад тийм амар буруу байхгүй байх гэж бодож байна. Тойл найзууд бол хэлдэг үү? Тэ? Ээ, гоё штэ найзууд бол хэлдэг тийм ээ. Найзууд ч гоёхгүй юу? За за баяртай шүү. Чамгүйгээр би нэг ганц юм хийгээд энэ заяа чи. Муу харагдаад Оо. Goodbye. Ээ, дахиад ялалт. <laughs> За, ингээд энэ бол мэдэр хамгийн сүүлчийн тоглолт байгаа. Тэгээд юу ч гэсэн имжлэгээ үзэж байгаад маш их баярлалаа. Тэгээд э, лайк дарсанд бол бүр маш их баярлалаа. Тэгээд дислайк дарсанд бол нэг тийм амар баярлахгүй байна. Гэтэ яг хуу үзэж байгаа баярлаа. За тэгээд аа гэнэ тэмрэг юм да. За за юу ч гэсэн оо би энэ дээр ямар амар муу армор авчваа. За за би энэ дээр өгч юм байна уу? Энэ дээр тодорхой. Тэр тэр тэр тэр хүчлээ. За энэ бичлэгийг үзсэн маш их баярлалаа. Тэгээд таалагдсан бол лайк, comment, subscribe дараарай. Тэгээд юу ч гэсэн сайн нэг аккаунт аваад тэр 32 кейс 5 кейс wins юуч гэсэн авчлаа тэгээд за тэгээ өшөө их бичлэгийг үүсгэх өсвөл мэдээж рефлект дараарай. Тэгээд тэгээ би им Skywars-ийн эпизодууд гаргая гэж бодож байгаа. Тэгээ ерөөхдөө нэг тоглолтын дээрээ нэг бичлэгэн дээрээ 5 тоглолттой тэгээд хаяа найзуудтайгаа тоглол. Тэгээ ерөөхдөө Minecraft-аас сайн үргэлжлүүлээд явд юм уу гэж бас нэлээд бодолтой байна. Дада юу ч гэсэн баяртай үзэгчтэй. Тэгээ сайхан амраарай. Тэгээ баяртай.